बोल ए जी ए जी अरे हमरो खेतवा जोत देबा सब पानी सूख जत हां हां जोत देबा जहां जहां कहबी ने वहां वहां जोत देबा तनी मंजली भजी वाला करल दे ने कदावा अरे बात जी हमर मर्दाना घर न हथिन त न जोतबहू की तोर मर्दवा घर में नहीं हो तब तो हम पक्का जोतबा जखन जखन कहबी ने तखनी तखनी जोत देबा आज तोरा कुछ न बुझा हवा जी हमरा कैसे ना बुझा है हमरा बहुत कुछ बुझा है लेकिन तोरा कियन बुझा हो हम औरत जात नहीं हां तो औरत जात तो हकी हे हाँ, तोरा पहले औरत के ना काम करे के चाहिए वह खातिर तो हां एकदम पहले औरत के तो काम करबा लेकिन तनी दू कट्ठा जोते के है जोते देना तनी सबूर कर हां जोते ला तो जोते ना तो- ना तब की मतलब तोरा ना पकड़ती छोड़ देबो वा तो हमहू ऐसने खोज रही है अच्छा बता कौन का जोत दियो ये वाला की ऊपर वाला छता अजी है जी तो लोग तो ना हो इतना देरी लगा दे बैठ अच्छा देरी हो गेलो अब कोई बात ना अभी हम एकदम जोत दबो चार गियर में जकरा से कहीं समझा के ए भौजी हम ये तब तो टेंशन काहे लही अच्छा जकरा तोरा तो के एहसान कर दे ए भौजी एहसान तो करिए ना डलिया काहे कि भैया तो हौ ना गैला पर हम ही ने कर दलियो तोर कदवा माटी में मिला काहे परेशान होब करही तोरा हम अपन वाला बिहनिया कबार के अंदर दबो हम ये एक नंबर के बिहिन कबरा सब के रोपाइल हमर पिछु आइल कोई दिक्कत ना है भौजी अभी सीजन है परेशान ना होवे केहू मदद करे नया के कैसे मदद ना कर लिया भौजी हम तो मदद करिए ना दलिया एक दिन तोर चोलिया वाला हुकवा हम ही न लगे लहलिया अरे तनी और फरवा घुसा दो हो आका से जादे फरवा घुसा दबो ने भोजी तब तोरा बड़ी दिक्कत तो। हो जी जीता घुसिया कबर लबो ह कबार देलिया की कबार देलिया घुसिया ओ हम सोचलियो दोसर कुछ